Apakah hukum kita tak ambil vaksin? Adakah berdosa? Vaksin-vaksin ini masuk dalam bab berubah. Nabi kata tadawaw wala tatadawaw biharamin. Berubahlah kamu. Dan jangan kamu berubah dengan cara yang haram. Kita ambil berubah dulu. Tada tadawaw berubahlah. Baik, berubah ni dalam kitab-kitab syarah hadis ada dua hukum. Ulama, pertama maksud tadawaw ini dia PA amal dia asal ni al aslu fil amri yufidul wujuba nah kaedah fiqh asal suruh mana wajib ha, maka tadawau ini mana wajib buat ada pendapat ulama hari dan pendapat yang kedua tadawau ini bermakna sunat sunat buat dan ada pendapat yang ketiga ulama fiqh tadawau ini maknanya suruh dengan makna harus Mudah berobat budak apa? Mu berobat pun boleh. Tapi kalau mu nak berobat, wala tatadawa biharamin, jangan dengan kaedah yang haram. Nampak lagi? Ha, waktu orang buat hospital, buat apa? Okay, lah, eh? taubik ke, sesen ke, taubik India lah apa? Jangan cara haram. Faham? Tidak kait dengan agama. Doktor kapir ke, doktor kristian ke, boleh lagi. Faham? Yang tak boleh, bukan kisah agama doktor itu, Cara merawat itu, jangan cara haram. Nah. Jadi ada penyakit yang bila kita sakit baru makan ubat. Nah, kita pening kepala lah, baru makan penado. Kita kena gatal dah baru beli ubat gatal ubat. Tapi kalau vaksin itu dia berkait dengan kuman daripada dia dibuat daripada kuman yang asal membawa penyakit. Sebab tu Tuhan buat kuman ni dia ada dua, kuman baik, kuman jahat. Positif negatif. Faham? Dalam badan kita ada bakteria yang baik. Ini kajian. Nah, hai kajian. Dia lebih tahu kita ikut dia. Dalam bab ni takkan kita nak ikut orang uh, uh, benda gausmi. Itu kita ikut dalam bab wak rumah. <laughs> Ha, dalam bab penyakit kita ikut pakar-pakar penyakit. Dia kata bakteria itu ada dalam badan kita. Ada bakteria yang baik. Bila masuk bakteria yang jahat, bakteria yang baik ini akan menolong badan kita untuk melawan. Nah, ha, jadi vaksin ini macam orang kena kena ular lah. Kena ketik di ular, ketik di apa-apa, kena ketik di lipang. Nah, kita kena ketik di ular contoh. Dia akan suntik vaksin. Nah. Ha. Tapi dia akan tanya lu ular dia ketik. Kata kena benda kaki, doktor kena gigi dulu ular dia. Dia akan tanya gitu. Dia tak terus dia ambil obat. Oh, dah, terus hospital bodoh lah Doktor akan tanya ulam dia. Apa lagi? Kenapa? Kerana bila kata kabar ular kapok. Ha, ni vaksin ular kapok. Mudah. Ular sedu sela ni yak sing. Ha. Ha, ular kata tebu hak ni. kan? <laughs> Ha, dia berlain-lain. Neh, apa-apa? Ha ni, apa-apa. Nampak? Ha, jadi dia buat daripada ha, bahan-bahan daripada badan apa-apa kau ni buat. Kimia daripada badan ni dijadikan vaksin untuk baik dan lawan penyakit apa-apa kau kena ni. Faham? Ha, maka vaksin tentang coronavirus ini ialah disuntik dulu supaya kita apabila kalau kalau dikena corona corona yang baru masuk setelah kita disuntik kajian ialah tidak memberi kesan buruk kepada badan ha, itu panggil perubatan vaksin jadi vaksin ini jika ada vaksin yang halal maka tidak diharuskan vaksin yang najis tidak ada vaksin yang halal maka yang najis baru jadi harus. Sama macam orang buat injak jantung. Injak jantung ni dua saja. Satu dibuat daripada lembu. Satu tiruang, satu daripada khinzir. Faham lagi? Tapi daripada lembu itu mahal. Daripada khinzir itu murah. Faham lagi? Ha, dah kau ni bulat khinzir jadi murah. Sebab khinzir banyak di pasaran. Khinzir ni kalau beranak 14 ekor sekali cubit. Patut dia murah. Hinzir ni babi-babi tu 70 iat eh saka. Lembu ada 70 iat. Telinga 80. Lah <laughs> faham lagi. Lembu ni ni berapa saka? 3000. Dah kalau nak buat nak buat injak kau mahal, faham? Ha, jadi harga babi dunia ni murah. Apa tu banyaknya produk-produk kalau jenis injak tiruang ini daripada khinzir. Kalau daripada lembu ada, harganya tinggi berganda-ganda. Jadi selagi kita mampu menggunakan injap jantung daripada yang halal lembu, maka tidak boleh menggunakan yang khindir. Itu pandangan ulama dengan kaedah. Nah, tapi bila tidak ada pilihan, yang ada injap itu daripada khindir. Faman yaqturra ghayra baghin wala anif wala isma alaih. Kamu sudah masuk pada situasi yang tidak boleh memilih dan bukan kamu sengaja nak pilih injak khindir dan kamu bukan melampau batas, fala isma alai tiada dosa atas orang ini berubat ayat Quran lah tu faham eh, ha. maka begitulah dengan vaksin kalau kita rasa dia tidak memudaratkan kita penyakit ini maka tidak perlu kita berubat kalau kita rasa dia memudaratkan kita ha, maka wajib kita berubat siapa bisi wang wang wang wang nak berubat bisi bangok kena berubat tu tak mau berubat duduk diam Ha, lepas tu ayah kita kata tak mau pergi hospital, tak mau pergi hospital. Tak boleh buat pergi hospital. Ni ulama sebut. Ha, dia tak mau buat baik duduk rumah. Sesak lagi. Faham lagi? Jangan heret dia, paksa dia. Tapi ayah tak mau pergi hospital, jangan mesti bangau duduk diam. Nah, ni wah wah bila nak baik menyakit.